दुनिया का रिचेस्ट पर्सन अभी पता है आपको कौन एलान मस्क ने जो दिमाग दिया है ना उसने जितना इस्तेमाल किया उतना कमाया उससे ज्यादा जो इस्तेमाल करेगा उसको पीछे कर देगा एलान मस्क के पास में एक लड़की आई उसकी एम्प्लॉय आई आकर बोली कि I want resign my job मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ तो एलान मस्क ने क्या कहा ये पैसे लीजिए दुनिया का राउंड लगाइए घूमिए फिरिए एंजॉय करिए एक महीने के बाद आइए फिर मैं बताऊँगा कि आपका रिजिग्नेशन मैं एक्सेप्ट करूंगा या नहीं करूंगा एक महीने के बाद आने के बाद रेजिग्नेशन लेटर पर लिखा एक्सेप्टेड आप जा सकते हैं जाइए क्यों पैसे खर्चा होगा इतना पैसे खर्च कर क्यों एक्सेप्ट किया होगा उसने कहा कि मैंने ऑब्जर्व किया ये बहुत टैलेंटेड बंदी थी इसके बिना मेरी ऑफिस चल पाती कि नहीं चल पाती मैंने देखा मुझे कुछ नुकसान नहीं हुआ मेरे पास और भी ऐसे है अगर उसे लगता कि इसके बिना मुझे नुकसान हो रहा है तो उसकी सैलरी डबल करके रखता उसको